ọjọ́ tí sílé ìyá àwòrán mi àdúrà tí mo gbà kí n tó kù lé àdúrà náà ṣiṣẹ́ mo ní kí n pàdé olóore tí wọ́n ṣe mí láàánú wọ́n sì ṣe mí láàánú ńjọ́ náà èmi Ganiyu pé ọmọ ọgọ́rùn-ún ọdún ni mo jẹ́ iṣẹ́ ìlú ni mo sì ń ṣe ní iṣẹ́ tí bàbá mi sì ṣe ló gbélé mi lọ ìgbé mi ọ̀kọ́ ìlú lúlù mi ọ̀kọ́ lúlù lù lọ́wọ́ ẹnìkan bàbá tó bí ìyá mi ìlú nílù bàbá mi gan-an tó bí mi ìlú nílù ìlú wọn ṣe fẹ́ ìyá mi yàwó ìlú lèmi náà sì lù títí tí mo fẹ́ mi tí mo fẹ́ iṣẹ́ tìlù yìí ṣe fún mi pọ̀ àkọ́kọ́ iṣẹ́ tìlù yìí ṣe fún mi ó ń ṣoore fún mi n bá ti gbé lọ́bàá yìí tí mo bá ti bẹ̀rẹ̀ sí wípé mò ń lo òde wọn pè mí ìrì oore gidi ń bẹ àkọ́kọ́ nọmba one tí mo bẹ̀rẹ̀ lù lùlù nìbàdàn yìí títí wọ́n gbé mi lọ Ìjẹ̀bú Òde ọjà ìgbé tí wọ́n bá ń sọdún ọdún iléyà níjẹ̀bú Òde èmi èmi mọ̀ndájọ wà ń bẹ̀ mo lù níjẹ̀bú mo lù lẹ́kọ̀ọ́ mo sì lù lábẹ́òkúta Òṣogbo mo lù ń bẹ̀ Ẹdẹ mo lù ń bẹ̀ sílé ṣe dáadáa fún mi sóye yín báyìí torí wípé ó ṣe dáadáa fún mi sẹ́yìn bí mo gbé ń lù fáwọn mẹ́pà ló ti pè mí ó lóun fẹ́ yà mí fọ́tò ó sì dá lóhùn mo fi tẹ̀ríntẹ̀rín dá lóhùn tí ó yẹ yín báyìí nìyí ó sì yà mí fọ́tò lọ ire náà ló gbé kò mí. bílù ṣe jẹ́ ìyá tó bí mi nú lọ́ra fún mi nígbà mo wà lọ́mọdé èmi gan-an bílù bá wá bàjẹ́ o èmi mò ń tún ṣe mò ń tún nǹkan ara mi ṣe èmi ègbé sọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ ẹlòmíì wípé kọ́ bá ń tún lù ṣe fúnra mi ní ṣe nǹkan mi èyí sì tún máa gbèrò dé ibi tí mo tọ́ bá wù mí. iṣẹ́ ìlú ó yàtọ̀ fún gbogbo iṣẹ́ iṣẹ́ abínimọ́ ni kò sínú iṣẹ́ tó jẹ́ pé ẹnìkan lè dẹ́ nìkan dúró ń bẹ̀ wọn ò lè dá mi dúró gbogbo ìgbà tí mo bá ń lù lémi alára pé inú mi máa dùn ni torí wípé ìníṣẹ́ méjì tó ju sẹ́ẹ̀lù yàn lọ tí wọ́n fi lé mi lọ tí bàbá mi tó fi lé mi lọ. ìṣẹ́ẹ̀lù a máa fi lọ́mọ lọ ẹni tí èso ọmọ gan-an à ń fi lé lọ torí ṣe aláàánú ni ẹni tá a mọ̀ rí tọ́ bá lóun ọkọ̀ lù akọ̀ òun ò sì dòmìnira rẹ̀ á tí mo ti kọ́ ti pọ̀ jù nínú ọmọ bàbá mi àwọn tí mo kọ́ wà nù wọn nínú ọmọ àyá mi àwọn tí mo kọ́ wà nù wọn adíájì kémi náà ti tún jẹ́ gbọ̀n wà bá lóun ọkọ̀ lu àpọ̀ yóò lè fi sẹ́ẹ̀lù sílẹ̀ torí wípé tí òye lè fi sẹ́ẹ̀lù sílẹ̀ kìí ṣe torí owó tí a ń ná fún wa orò òdílé ni torí ọmọ wa ìyàwó wa àtàwa gán gán gán gán la fi lè fi lẹ̀ ó dà gẹ́gẹ́ bíi wípé òòṣà tó bá gbé ní làásìn ọlọ́run fún wa ní ẹ̀mí gidi tó ti yé yín ìlú yẹn kò ní ìdí wípé ìgbà téèyàn bá fẹ́ filẹ̀ gbọ́ bá wù ni ńgbà ẹ̀ṣẹ̀ ọba ṣe é gbé mọ́ tọ́wọ́ ṣe é gbé mọ́ sọ parí àtìmọ̀ pé àfilẹ̀ náà nù.